Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ndodhet në Londër për bisedime me ministrat e jashtëm të G7-s. Një sondazh i ri tregon se hezitimi për të marrë vaksinën përbën një rrezik në përpjekjet për t'i dhënë fund përgjithmonë pandemisë. Presidenti Biden promovon sot planin e tij prej 4 trilion dollarësh për infrastrukturën dhe familjet, që ai shpreson të ndihmojë sistemin arsimor të vendit. Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ikonomi. Në këtë emision mund të ndiqni në Tiranë një grup deputetësh socialistë të parlamentit ekzistues zyrtarizuan kërkesën e dytë për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Analistë dhe përfaqësues të qarqeve akademike në Shqipëri konstatojnë se liria e medias edhe këtë vit bëri hapa prapa dhe ne do të kemi një material të zgjeruar nga Tirana. Do të kemi gjithashtu një kronikë nga Prishtina me temë Lirinë e medias në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ndodhet në Londër për bisedime me ministrat e jashtëm të G7-ës. Agjenda e takimeve treditëshe përfshin çështje të tilla si pandemia, Rusia dhe Kina. Irani dhe Korea e Veriut, programet bërthamore të të cilave kanë qenë në qendër të negociatave vitet e fundit, do të diskutohen sonte në një darkë pune. Ministrat do të përgatisin terrenin për vizitën e presidentit amerikan Joe Biden, i pari udhëtim i tij jashtë vendit që nga ardhja në detyrë, një samit i G-shtatës muajin e ardhshëm po në Britani që synon të ringjallë bashkëpunimin me aleatët tradicionalë pas disa vite fërkimesh nën ish-presidentin Donald Trump. Rezultatet e një sondazhi të ri botëror tregojnë se hezitimi për të marrë vaksinën përbën një rrezik në përpjekjet për t'i dhënë fund përgjithmonë pandemisë. Në shtatëdhjetë e nëntë nga njëqind e shtatëmbëdhjetë vendet e anketuara, numri i njerëzve që thanë se ishin të gatshëm të vaksinoheshin ishte nën shtatëdhjetë për qind, përqindja minimale e popullsisë që shkencëtarët thonë se duhet të fitojë imunitet për të frenuar virusin, por ekspertët thonë se njerëzit ndryshojnë mendim pas arritjes së vaksinave. Organizata Gallup i bëri anketimet kryesisht në fund të vitit të kaluar. Në njëzet vende, shumica e të anketuarve thanë se nuk do të vaksinoheshin. Në Rusi, për shembull, gjashtëdhjetë e një për qind e njerëzve thanë se do të refuzonin vaksinën, ndërsa në Kosovë kjo shifër ishte pesëdhjetë e gjashtë për qind. Këtë javë udhëtimet nga India për në Shtetet e Bashkuara do të kufizohen, ndërsa vendi i Azisë Jugore po lufton me një numër në rritje rastesh të reja të koronavirusit. Administrata Biden po dërgon furnizime dhe shumë njerëz kanë shtruar pyetjen nëse Shtetet e Bashkuara mund të bëjnë më shumë për të ndihmuar. Ndërsa pamjet nga lufta e Indisë me virusin vdekjeprurës po shpërndahen në botë, administrata Biden i kundërpërgjigjet krizës. Ajo po dërgon furnizime si pajisje mbrojtëse, oksigjen, teste, maska dhe mjete të tjera. Udhëtimet nga India për në SHBA do të kufizohen duke filluar nga e marta. Jemi të shqetësuar për variantet, jemi të shqetësuar për humbjet e jetës dhe për të gjitha efektet dytësore që shfaqen ndërsa pandemia del jashtë kontrollit në Indi. Aktualisht India ka më shumë se nëntëmbëdhjetë milionë raste të konfirmuara dhe më shumë se dyqind e pesëmbëdhjetë mijë vdekje sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Më shumë se një e treta e amerikanëve janë të vaksinuar plotësisht me vaksinën kundër Covid nëntëmbëdhjetë. Disa shtete thonë se kanë vaksina më se të mjaftueshme dhe administrata Biden ka njoftuar se do të ndajë me vendet në nevojë gjashtëdhjetë milionë doza të vaksinës AstraZeneca, e cila nuk është miratuar në SHBA. Ekspertë të shëndetit publik thonë se SHBA duhet të bëjë çfarë mundet të ndihmojë Indinë dhe vendet e tjera në nevojë. Duhet të ndihmojmë Indinë të kontrollojë virusin për shumë arsye, humanitare dhe sigurisht gjeopolitike, nga këndvështrimi i shëndetit publik përhapja e madhe krijon terren për më shumë variante. Shefi i kabinetit Biden, Ron Klain, tha për CBS News se SHBA i dhuroi Indisë mjaftueshëm lëndë të parë për prodhimin e njëzet milionë dozave të versionit indian të vaksinës Oxford-AstraZeneca. Disa ligjvënës amerikanë të udhëhequr nga senatori i Vermontit Bernie Sanders thonë se administrata duhet të lehtësojë rregullat e patentave në mënyrë që vendet të mund të prodhojnë versione të përgjithshme të vaksinave, gjë që kundërshtohet nga prodhuesit e ilaçeve, duke theksuar rreziqet e sigurisë. Zoti Klain tha se administrata Biden së shpejti do të njoftojë planin për t'u dhënë vaksinave një shpërndarje më të gjerë. Presidenti Biden shkon sot në shtetin Virxhinia për të promovuar propozimet e tij që synojnë shpenzimin e katër trilionë dollarëve për infrastrukturën dhe familjet, që ai thotë se do të ndihmojnë sistemin e edukimit në vend. Zoti Biden me bashkëshorten Jill Biden, me profesion pedagoge, do të vizitojë një shkollë fillore në Yorktown dhe do të flasë në një kolegj komuniteti në qytetin Norfolk. Kjo është pjesë e turneut të Presidentit Biden me temë Rikthimi i Amerikës në rrugën e duhur, për të promovuar planin e tij të infrastrukturës prej dy trilionë dollarësh dhe planin për familjet amerikane prej një presje tetë trilionë dollarësh, ky i fundit përfshin një trilion shpenzime për arsimin dhe kujdesin për fëmijët gjatë dhjetë viteve, si dhe tetëqind miliardë në formë ulje taksash për familjet me të ardhura të mesme dhe të ulëta. Zoti Biden ka thënë se do të punojë me ligjvënësit demokratë dhe republikanë për një kompromis rreth planit të tij. Në Tiranë, një grup deputetësh socialistë të parlamentit ekzistues zyrtarizuan kërkesën e dytë për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. që synon të shmangë hetimin e krimeve zgjedhore. Zoti Meta theksoi se është detyrë e gjithë subjekteve politike ta ndjekim procesin zgjedhor deri në fund, duke shqyrtuar çdo ankesë deri në rinumërimin e votës së fundit. Kërkesa e socialistëve pritet të shqyrtohet në Komisionin Parlamentar të Ligjeve dhe pas kësaj mund të ngrihet një komision hetimor. Mandati i rregullt i Presidentit Meta përfundon në korrik të vitit të ardhshëm, por ai mund të shkarkohet me dy të tretat e votave në parlament. Vendimi i parlamentit do të duhet të shkojë më tej në Gjykatën Kushtetuese, të cilës i takon një vendim përfundimtar. Ende nuk është e qartë nëse parlamenti aktual i ka votat e mjaftueshme për shkarkimin e tij. Po ashtu mbetet për t'u parë nëse dy muajt e mbetur deri në fillim të korrikut do t'i mjaftojnë parlamentit për të ndjekur procedurat e parashikuara. Gjatë nismës së parë të socialistëve kundër zotit Meta, Komisioni i Venecias vlerësoi se shkeljet e presidentit nuk ishin të asaj shkalle sa të justifikohej shkarkimi i tij. Presidenti Meta e quan antikushtetues parlamentin e tanishëm për shkak të mandateve të djegura dhe moszëvendësimit të plotë të tyre. Analistë dhe përfaqësues të qarqeve akademike në Shqipëri konstatojnë se liria e medias edhe këtë vit bëri hapa prapa. Ata i mbështesin argumentet e tyre në disa raporte të organizatave prestigjioze ndërkombëtare si dhe në realitetin që ofroi viti dy mijë e njëzet dhe muajt e parë të këtij viti. Unioni i Gazetarëve thotë për Zërin e Amerikës se janë shtuar paditë ndaj gazetarëve në gjykata. Gazetarja Mimoza Picari në Tiranë përgatiti këtë material për Zërin e Amerikës. Në Shqipëri, liria e medias ka pësuar regres sipas raporteve të ndryshme ndërkombëtare. Më i fundit, ai i Freedom House pak ditë më parë që e vendosi Shqipërinë në të njëjtin nivel si 8 vjet më parë për çështje të demokracisë dhe medias së pavarur. Gjatë një viti gazetarëve iu desh të përballen me realitetin e vështirë që prodhuan dy krizat e njëpasnjëshme, ajo e tërmetit të njëzet e gjashtë nëntorit të vitit dy mijë e nëntëmbëdhjetë dhe ajo e pandemisë Covid nëntëmbëdhjetë. Analistë dhe përfaqësues të botës akademike shprehin shqetësim kur thonë se autoritetet i shfrytëzuan këto kriza për të shtuar presionin mbi gazetarët duke kufizuar transparencën dhe llogaridhënien. Ka patur një gjuhë denigruese, anatemuese nga ana e politikanëve për gazetarët, kryesisht duke i kategorizuar ata si burimi i dezinformimit për publikun dhe si rreziku për sidomos për shëndetin publik. Po t'i marrim në analizë të gjitha deklaratat e politikanëve shqiptarë, këtu nuk do të bëj ndonjë dallim sepse në fakt tendenca është e përgjithshme, gazetarët si kategori sociale, etiketohen ose anatemohen me epitete të ndryshme, që venë në diskutim integritetin e tyre personal dhe profesional. Për gazetarin Lutfi Dervishi, ky vit ishte interesant për të parë funksionimin e medias në kushte të jashtëzakonshme. Ai mendon se roli i medias është dobësuar dhe e mbështet këtë argument në mënyrën se si u mbulua fushata e fundit zgjedhore prej saj në mënyrë të përsëritur. Fushata në Shqipëri nuk është raportuar nga media dhe nga gazetarët, por është raportuar nga vetë aktorët politikë, duke anashkaluar median si institucion skanues apo verifikues të të fakteve. Tashmë edhe televizionet u dorëzuan, vendosën siglën video e PS-së, video e PD-së, video e partive apo subjekteve të tjera. Në këto dy mandate, thonë analistët, qeveria e majtë e drejtuar nga kryeministri Edi Rama ka preferuar Një marrëdhënie që reflekton tension të vazhdueshëm me mediat. Ky raport sipas tyre ka pak gjasa të ndryshojë. Ne kemi pasur një betejë shumë të gjatë me qeverinë dhe kryeministrin për të mos miratuar një ligj i cili ka qenë problematik dhe asgjësues në fakt i asaj që do konsiderohej liri e shprehjes. Në një panoramë më të gjerë ne kemi media të cilat janë një zgjatim i pushtetit politik dhe ajo që mbetet janë një grusht i vogël gazetarësh të cilët janë të pavarur dhe që punojnë fatkeqësisht nën presion të shumëfishtë. Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptarë, Aleksandër Çipa, thotë se është e nevojshme të ndryshojë qasja komunikuese e kryeministrit Edi Rama me gazetarët dhe sidomos përballja e tij me transparencën reale të kërkuar nga shumica e reporterëve profesionistë. Ai veçon shqetësimin për shtimin e padive të autoriteteve zyrtare në gjykatë ndaj gazetarëve. Gjithsej numri shkon tek shtatëmbëdhjetë raste. Janë konflikte midis Policisë së Shtetit, e cila e padit reporterin për shkak se nuk ka respektuar urdhrin policor për motive profesionale. Rasti i koleges Ristani lidhet me nxjerrje të sekretit dhe raste të tjera janë kryesisht për shpifje për cënim të imazhit, ka dhe raste të tjera absurde që lidhen për pavërtetësinë e faktit të raportuar nga gazetarët. Unioni i Gazetarëve Shqiptarë vëren me keqardhje rritjen e autocensurës te gazetarët për çështje të rëndësishme që lidhen me përdorimin e fondeve publike me korrupsionin, abuzimin me detyrën dhe me mënyrën se si lobohet nga institucionet për investimet. Mendoj se kjo është një autocensurë që më së pari buron nga lidhja e shkurtër që vendos pronari apo grupet e pronarëve me politikën, me vendimmarrësit e ekzekutivit. Së treti, në një lloj pikëpamje, mendoj që ka të bëjë edhe me realitetin agresiv që ofron shoqëria në përgjithësi. Dhe këtu kam parasysh presionin që ushtrojnë grupet kriminale, të cilat janë të depërtuara në linjat më të rëndësishme të prodhimit, të ndërtimit, të biznesit etj. Por, në përpjekjet e gazetarisë për t'i mbijetuar censurës dhe autocensurës, ka edhe raste kur gazetarët padisin zyrtarët dhe institucionet në gjykatë për të drejtën e informimit. Dorian Matlija, avokat i cili mbrojti çështjen e Lapsi pika al në Gjykatën e Strasburgut dhe po ndjek disa të tjera në gjykatat shqiptare, thotë se problem shqetësues për gazetarët ka qenë edhe aksesi ndaj informacionit. Problem i madh mbeten kontratat koncesionare, të cilat kemi shumë vështirësi për t'i aksesuar, studime të fizibilitetit dhe gjithçka që ka të bëjë me investime, sidomos ato që kanë impakt të madh në mjedis. Bëhet fjalë për ndërtime hidrocentrale, investime të tjera të këtyre përmasave. Gjithë përqendrimi, po themi, më i madh i bllokadës ndodh tek institucionet e larta të pushtetit ekzekutiv. Zoti Matlija thotë se përkundrejt sjelljes arrogante dhe shpesh injoruese, siç shprehet ai, të institucioneve shtetërore për të dhënë informacionin që i kërkohet në respekt të ligjit për të drejtën e informimit, ka patur një përmirësim të praktikës gjyqësore në këtë drejtim. Ai nënvizon rastet e para të vendimeve për dëmshpërblim të gazetarëve që nuk kanë arritur të marrin informacionin e kërkuar, si dhe të vendimeve që bëhen të ekzekutueshme menjëherë, pavarësisht se autoritetet zyrtare mund të ankohen në Gjykatën e Apelit. Por gazetari Lutfi Dervishi sheh probleme edhe në vetë funksionimin e medias, ndërsa veçon edhe disa modele suksesi. Ne shohim me keqardhje dhe trishtim faktin që edhe vetë brenda medias ka probleme të korrupsionit. Ka gjobvënie ndaj bizneseve, ka shantazh ndaj bizneseve. Duke e thënë këtë, duhen përgëzuar të rinjtë. Një brez i ri po vjen, një brez i ri i palidhur në çfarëdo lloj kuptimi me elitën aktuale, elitën tradicionale, elitën e vjetër qoftë kjo mediatike, politike, apo ekonomike. Dhe ajo që quhet modeli jobiznes në media, modeli i mediave të NGO-ve. I vetmi problem është se deri tani ky financim është kryesisht përmes fondeve të donatorëve, por është media që po bën gazetarinë shqyrtuese, verifikuese dhe gazetarinë investigative. Grupimet që mbrojnë të drejtat e gazetarëve në Shqipëri mendojnë se media duhet orientuar në modele jashtë influencave të lidhjeve biznes-media-politikë. Një mandat i tretë i qeverisë socialiste do të thotë për analistët më shumë përpjekje dhe energji për të ruajtur lirinë e shprehjes. Rreziku që i kanoset medias, siç shprehen ata, vjen nga disa drejtime, ndaj dhe mbrojtja sipas tyre duhet të jetë e organizuar dhe e shumëfishtë. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë. Edhe në Kosovë, shoqatat e gazetarëve dhe përfaqësues mekanizmash ndërkombëtarë thanë se ky vit e gjen vendin me një mjedis të përkeqësuar për ushtrimin e profesionit të gazetarisë. Në Ditën Ndërkombëtare të Lirisë së Medias, ata e vunë theksin tek mungesa e dënimeve të autorëve të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve, njofton nga Prishtina korrespondenti ynë Leonat Shehu. Më njëzet e katër shkurt të këtij viti, gazetari Visar Duriqi nga gazeta në internet Insajderi u sulmua nga disa persona të panjohur pak para se të hynte në shtëpi. Edhe më tej nuk dihet asgjë për autorët e incidentit që paraqet sulmin më të rëndë gjatë këtij viti ndaj gazetarëve në Kosovë. Po gjatë kësaj periudhe, sipas shoqatave të gazetarëve janë regjistruar katër raste të kërcënimeve. Kryetarja e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gentiana Begolli thotë se mosndëshkueshmëria e sulmuesve ka vështirësuar punën e gazetarëve. Sulmuesit e dimë se me shumë lehtësi vazhdojnë avazin e njëjtë, marrë parasysh se siç thashë më herët, nën një, drejtësia vonon shumë, nën dy, dënimet janë qesharake, ndërkaq nën tre, keqbërësit, edhe pas shlyerjes së atyre dënimeve shumë të vogla, kthehen pa u penguar në profesionin e tyre të cilin e kanë ushtruar para kryerjes së veprës së tyre. Zonja Begolli tha gjatë një konference me titull Liria e medias dhe siguria e gazetarëve se mjedisi aktual i ushtrimit të profesionit të gazetarisë është përkeqësuar. Shefi i misionit të OSBE-së në Kosovë, Michael Davenport, tha se liria e shtypit është thelbësore për të siguruar transparencën dhe llogaridhënien si parimet kryesore të qeverisjes së mirë dhe demokracisë. Ai tha se Kosova vitin e fundit ka shënuar kthim mbrapa në lirinë e medias. in twenty twenty I regret to say that there were thirty cases of threats and attacks on journalists. Në vitin dy mijë e njëzet me keqardhje themi ka pasur tridhjetë raste kërcënimesh dhe sulmesh ndaj gazetarëve. Misioni i OSBE-së i dënon pa asnjë mëdyshje këto sulme dhe çdo përpjekje për të kërcënuar, poshtruar ose ngacmuar gazetarët dhe misioni ynë qëndron në mbështetje të gazetarëve dhe punonjësve të medias, tha ai. Ulrika Richardson, bashkërenduese për zhvillim në kuadër të Kombeve të Bashkuara, tha se që nga viti dy mijë e gjashtëmbëdhjetë kjo është hera e parë që Kosova bie në renditje sa i përket lirisë së medias dhe mbrojtjes së gazetarëve. Dhe ne mund të shohim se si për herë të parë që nga viti dy mijë e gjashtëmbëdhjetë renditja e Kosovës ka rënë dhe kjo nuk është lajm i mirë. Dua të them se ky është një alarm dhe thirrje për të rritur vëmendjen për mbrojtjen e gazetarëve në mënyrë që të mund të kryejnë punën e tyre pa frikë për jetën, pa frikën e diskriminimit apo çdo lloj të hakmarrjes dhe fatkeqësisht kemi parë se si dhuna vazhdon dhe është rritur kundër gazetarëve, tha ajo. Ndërsa shefi i misionit EULEX-it në Kosovë, Lars Gunnar Wigemark, duke folur për rëndësinë e dënimit të autorëve të dhunës ndaj gazetarëve, tha se sundimi i ligjit është thelbësor për lirinë e medias. Unë besoj se ky mosndëshkim që ekziston për rastet e kërcënimit dhe frikësimit të gazetarëve mund të kontrollohet më mirë nëse drejtësia do të ishte e shpejtë. Zbatuesit e ligjit, prokurorët duhet të ushtrojnë ndjekjen e çdo kërcënimi ndaj gazetarit, tha ai. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Filip Kosnett shkroi se një shtyp i lirë që informon publikun, fuqizon zëra të ndryshëm dhe i mban përgjegjës zyrtarët, është një përbërës thelbësor në çdo demokraci, duke nënvizuar se kërcënimet dhe sulmet kundër gazetarëve janë sulme kundër vetë demokracisë. Raporti i fundit i gazetarëve pa kufij e nxori Kosovën në vendin e shtatëdhjetë e tetë për shkallën e lirisë së shprehjes, që paraqet një rënie prej tetë vendesh krahasuar me një vit më parë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Rusia po përballet me nivele tejet të ulëta të vaksinimit, nxitur kjo nga ngurrimi i popullatës për t'u vaksinuar si dhe mungesave në prodhim. Deri në njëzet e shtatë prill, vetëm dymbëdhjetë presje një milion vetë rezultojnë të kenë marrë të paktën një dozë të vaksinës në një popullatë prej njëqind e dyzet e gjashtë milionësh. Kjo e radhit Rusinë shumë pas Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Autoritetet ruse po kërkojnë të shpejtojnë ritmet e vaksinimit, duke u ofruar stimuj financiarë personave mbi gjashtëdhjetë vjeç. Ndërsa psoniste në qendrën tregtare Park House në veri të Moskës, Vladimir Makarov vuri re se aty ofroheshin vaksina kundër koronavirusit. Erdha për të blerë ushqime dhe pashë për herë të parë që këtu është hapur një pikë vaksinimi. Vendosa të shoh cilat janë rregullat dhe kushtet dhe sa zgjat. Doli që mund ta bësh vaksinën brenda dhjetë minutash. Por zoti Makarov, si shumë moskovitë, vendosi sërish ta shtyjë marrjen e vaksinës Sputnik pesë. Vitin e kaluar Rusia trumbetoi me krenari se ishte e para në botë që kishte autorizuar një vaksinë kundër koronavirusit, por tashmë e gjen veten pas në procesin e imunizimit të popullatës së saj. Kjo ka ngritur dyshime nëse autoritetet do të arrijnë qëllimin e tyre ambicioz për të vaksinuar më shumë se tridhjetë milionë persona deri në mes të muajit qershor dhe rreth gjashtëdhjetë e nëntë milionë deri në gusht, në një popullatë prej njëqind e dyzet e gjashtë milionë banorësh. Deri më njëzet e shtatë prill, vetëm dymbëdhjetë pikë një milionë vetë kanë marrë të paktën një dozë dhe vetëm shtatë pikë shtatë milionë ose pesë për qind janë vaksinuar plotësisht. Kjo e radhit Rusinë shumë pas Shteteve të Bashkuara, ku dyzet e tre për qind e popullsisë kanë marrë të paktën një dozë, si dhe Bashkimit Evropian me rreth njëzet e shtatë për qind. Analisti i të dhënave, Aleksandër Dragan, i cili gjurmon ecurinë e procesit vaksinimit në të gjithë Rusinë, tha se javën e kaluar vendi po vaksinonte rreth dyqind mijë njerëz në ditë. Por në mënyrë që të arrihet objektivi i mesit muaj qershor nevojitet gati dyfishi i kësaj shifre. Kjo do të thotë se duke nisur nga java tjetër, duhen vaksinuar treqind e shtatëdhjetë mijë njerëz. Në të njëjtën kohë, normat aktuale të vaksinimit po bien pothuajse me dy herë. Për të rritur kërkesën për vaksinime, zyrtarët e Moskës kanë filluar të ofrojnë kupona dixhitalë me një vlerë prej trembëdhjetë dollarësh për personat mbi gjashtëdhjetë vjeç, një shumë jo e vogël për ata që marrin një pension mujor prej rreth dyqind e gjashtëdhjetë dollarësh. Megjithatë, as kjo nuk ka sjellë shumë entuziazëm. Edhe në rajonet e tjera të Rusisë po ofrohen stimuj. Por shkalla e ulët e vaksinimit në Rusi varet nga disa faktorë, përfshirë furnizimin. Më njëzet e tetë prill, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se Rusia kishte mjaftueshëm vaksina në dispozicion, duke shtuar se kërkesa ishte faktori përcaktues në shkallën e vaksinimit të vendit. Vëzhguesit vërejnë gjithashtu se një fushatë e plotë mediatike në mbështetje të vaksinimeve filloi vetëm në fund të muajit mars. Pamjet filmike në rrjetin kombëtar Channel One shfaqnin njerëz të famshëm dhe figura publike tek flisnin për përvojën e tyre, por ata nuk u shfaqën asnjëherë duke u vaksinuar. Presidenti Vladimir Putin tha se e mori dozën në të njëjtën periudhë, por kjo nuk u shfaq me pamje filmike. Sot në Rusi po sëmuren po aq shumë vetë sa dhe në kulmin e pandemisë në maj të dy mijë e njëzetës dhe po vdesin dy herë më shumë njerëz çdo ditë sesa majin e kaluar. Ndërkohë bollëku me vaksina në Moskë ka tërhequr ata të huaj të cilët nuk kanë mundësi ta marrin atë në vendin e tyre. Një grup gjermanësh morën dozën e tyre të parë muajin e kaluar në hotelin ku qëndronin. Në njëqind ditët e para në detyrë, presidenti Joe Biden ka mbajtur në fuqi shumë aspekte të politikave të ashpra të pararendësit të tij Trump ndaj Kinës, Disa aleatë të Amerikës në Azi ende janë në mëdyshje nëse do të bashkohen me Uashingtonin në këtë qëndrim të fortë ndaj Pekinit. Në fjalimin e tij të parë para Kongresit, Presidenti Biden nuk përmendi asnjë vend tjetër aq herë sa Kinën. Presidenti u shpreh haptazi se Shtetet e Bashkuara janë në konkurrencë me Kinën për të triumfuar në shekullin e njëzet e njëtë, duke i përcjellë një paralajmërim Presidentit Xi. I thashë se e mirëpresim konkurrencën dhe se nuk duam konfrontime, por ia bëra të qartë se do të mbroj interesat amerikane në çdo aspekt. Nën administratën Biden, zyrtarët amerikanë janë ballafaquar me Kinën lidhur me aktet frikësuese të Pekinit ndaj fqinjve, praktikat e parregullta tregtare dhe shkeljen e të drejtave të njeriut. Këto qëndrime në shumë aspekte përfaqësojnë vazhdimësi të politikave të ish-presidentit Trump, që sollën keqësimin më të rëndë të marrëdhënieve Uashington-Pekin në një dekadë. Një ndryshim i madh është fakti që Presidenti Biden është përpjekur të sigurojë mbështetjen e aleatëve në këto politika. Ai zhvilloi kohët e fundit takim me udhëheqësit e një aleance, ende të pazyrtarizuar në kundërpërgjigje ndaj Kinës. Por, edhe brenda këtij grupi, ka vende që nuk janë të gatshme të ballafaqohen drejtpërdrejt me Pekinin dhe kanë pikëpyetje për trazirat në Uashington, thotë analisti Robert Kelly. Mendoj se shumë prej tyre po ndjekin një qëndrim të matur për të parë nëse zgjedhja e Donald Trumpit ishte një tendencë drejt populizmit në jetën amerikane apo ishte një incident i vetmuar. Donald Trumpi i humbi zgjedhjet. Në fjalimin e tij të mërkurën, presidenti tha se Amerika është kthyer në lojë dhe nuk do të dalë më. Me gjithë komentet optimiste të Presidentit Biden, disa aleatë nuk janë të bindur se Shtetet e Bashkuara vërtet e kanë kapërcyer fazën e veprimit bazuar në interesat e Amerikës në plan të parë, thotë analisti Park Won-gon. South Korea and other US allies, especially liberal democratic countries. Koreja e Jugut dhe aleatët e tjerë amerikanë, sidomos demokraci të tjera liberale, duhet të përgatiten për ndryshime në rendin botëror. Po jetojmë në një periudhë të rënies së fuqisë së Amerikës. Si do të ndreqet rendi botëror? Duhet të përgatitemi për një rend botëror pa Amerikën në rol dominues. Kjo është pyetje e rëndësishme për aleatët e Amerikës. Kjo është një çështje në krye të agjendës së administratës amerikane kundrejt Azisë, përkrah përpjekjeve për të bindur botën se Amerika është kthyer në politikën e saj tradicionale. Që kur filloi pandemia, gazetaria ka patur rol kritik në pasqyrimin e saj, ndërkohë që është transformuar mënyra se si funksionon ajo. Jeta në kushtet e pandemisë dhe dokumentimi i saj solli shumë sfida, veçanërisht për gratë gazetare. Bllokimet që filluan në mars dy mijë e njëzet ishin strategjitë kryesore të përdorura në gjithë botën për të ngadalësuar përhapjen e pandemisë. Siç e dini, gazetarët duhet të jenë në vijën e parë të frontit dhe duhet të jenë të pranishëm që të mund të jenë në gjendje të raportojnë. Unë mendoj se në fillim të marsit, gratë gazetare, veçanërisht ato që nuk punonin për një media të caktuar, po përballeshin me sfidën për të gjetur një punë që të mund ta bënin. Ndërsa pandemia merrte jetë, qeveritë morën masa drastike, përfshirë mbylljen e kufijve dhe vendosjen e karantinave, për të mbrojtur sistemet mjekësore nga mbingarkesa. Por disa prej tyre gjithashtu u përpoqën të kontrollonin se si ajo paraqitej për publikun. E pamë këtë në Turqi, Liban, Egjipt, Kinë, Pakistan. Disa nga këto vende përdorën Covid nëntëmbëdhjetën për të politizuar çështjen, mes të tjerash duke përhapur keqinformim për gazetaret që e mbulonin, dhe ja se si ka ndodhur në Pakistan, po jap një shembull me një nga anëtaret tona, Asma Shirazi. Sa herë që ajo njofton për përhapjen e virusit, mangësitë qeveritare apo çfarëdo që qeveria nuk po e bën, ajo vihet në shënjestër të fushatave dizinformuese. Kemi disa incidente të tjera ku gratë gazetare kanë ndeshur pengesa pasi raportuan në veçanti për Covid nëntëmbëdhjetën. Në Turqi, gazetarja Ebru Kuçukajdin u dërgua në paraburgim pas njërit prej njoftimeve të saj për koronavirusin dhe më pas u lirua. Qeveria turke e akuzoi atë për hapje paniku. Gazetare të tjera, si Wan Noor Hayati nga Malajzia dhe korrespondentja e gazetës The Guardian në Kajro, Ruth Michaelson, u përballën me akuza, u dëbuan ose u ngacmuan për mbulimin e pandemisë, sipas koalicionit. Vitin e kaluar, Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve anketoi gati pesëqind e gjashtëdhjetë gazetare nga pesëdhjetë e dy vende dhe arriti në përfundimin se stresi për shtatëdhjetë e shtatë për qind të tyre ishte rritur që nga fillimi i pandemisë. Catherine Gicheru drejton projektin e gazetarisë për gratë në Afrikë në Kenia, një iniciativë e Qendrës Ndërkombëtare për Gazetarët. Ajo ka parë efektet negative që ka pasur pandemia tek disa gra gazetare në vendet ku diskriminimi gjinor është i përhapur. Ka raste në Tanzani, Ugandë dhe Nigeri që gazetareve u duhet të punojnë nga shtëpia dhe njëkohësisht të kujdesen për familjen. Dhe kjo e trefishon ose e katërfishon punën që një grua gazetare bënte më parë, dhe kjo është e vërtetë kudo. Ke ankthin mendor, stresin, frikën që kanë të gjithë, por në përmasa shumë më të mëdha për gratë, veçanërisht ato gazetare. Ajo gjithashtu thotë se gratë gazetare kanë humbur vende pune. Është një problem në gjithë botën, shumë gazetarë kanë humbur punën, por shumë prej grave gazetare, sidomos në Kenia, mund të kenë qenë ose me kontratë ose janë gazetare të lira dhe fakti që janë pushuar nga puna ose u është përgjysmuar paga e bën situatën edhe më të vështirë. Kjo ka ndikuar edhe në mbulimin e temave të tjera të lidhura me gratë, përfshirë shëndetin seksual, fistulën obstetrike, një gjendje mjekësore në lidhje me lindjen e fëmijës dhe gjymtimin e organeve gjenitale. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejtpërdrejt në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook.